Yes, mambo vipi? Mimi naitwa Mbili Kwenda Jeu, ukipenda niite 2J tokea Kamba Nation. Leo maze, tumefika Macha kwa Eastern Talent Awards na kwa bahati nzuri nimekutana na jamaa tokea Mombasa ambaye ni producer anaitwa producer T producer T wa T Eats ama ukipenda yo T ama ukipenda yo T. Mm, naambia bro, poa sana. Habari Masi. Nashukuru Mungu anasaidia. Buda, unajua kampani? Nimefika. Ha? Eh? Nimefika ah, muziki. Ha, mziki unaweza tembea popote pale eh. Nilikuwa Kisii, nimekuwa eh. Kisumu, nimekuwa kila mahali Kenya mm. Loitoktok nimefika mm. Sasa itakuwa Ukambani lakini, yani sikuwa na expect kama naweza kukuona Ukambani. Huku tumewahi fanya show na Dazla 2017 hapa Machakos, eh, eh ah. Club ha. Euphoria. Uh ah. -huh. Tumewahi fanya, nimewahi fika huku Machakos. Oh. Eh. Karibu tena nyumbani. Asante huku sana. Kwetu. Wacha ile time nzuri, nzuri. Wacha ile time tulikuwa nakutana Mombasa, huku ndo nyumbani. Huku sasa ndio. Huku ndo nyumbani. Hey. Eh. Sawa sawa, eh. kukopoa sana. Nimependa mm. weather ya huku. Mm -hmm. Umetulia vizuri. Ya. Vipi? Niambie. Habari ya kwanza tuanzie hapa mm. Dasla kwa hapa Dasla sijui yako wapi. Ah, kwa kiufupi amfanye kazi naye mhm. sasa hivi. Tuliachana 2019 Septemba. Mm -hmm. Sasa sasa hizi siwezi jua kwa wapi. Hongera kwa kazi nzuri naona ukifanya na Nyakundi. Nashukuru sana. Eh, Jaribu kusukuma sukuma nimekuja Nairobi sasa officially. Broom. Yeah. Bro Mr. Broom, message yangu ya mwisho imehang pale kwa WhatsApp. Sawa? <laughs> huyo jamaa alikuwa anafanya alikuwa anafanya muziki muziki wa Kiswahili na mm. ghafla yeah. nikamwona ashaenda kufanya mziki wa kitamaduni. Kulingana na yeye anasema amefanya mziki wa, wa Kiswahili ama mziki serious mm. for like 9 years na haja hiyo na ma, mafanikio mm -hmm. na ameanza comedy 2019 na tayari inam, inamlipa mm. so Nafikiri maisha imempeleka hapo. Unajua Mm. kuna venye maisha inakupeleka ina, mahali mm. penye ita, utapata kipato chako. So nafikiri hapo kwa comedy mm. ako sawa. So saizi anafanya parodies, yeah. anafanya skits za mm. comedy. Yani mm. he's doing good. Eh, na kuna ngoma yake mpya inaitwa nini? Ngoma yake ametoa juzi inaitwa Kamata. Parody ya eh, Diamond. Eh, watu wanatandikwa viboko hapo <laughs> shule sijui wanafanya nini. Eh, walikuwa na dance na wako shuleni. Sasa unafanya kazi na recording label gani? Mimi kama, kama mimi producer. mimi kama mimi yes. mimi ni producer T lakini T ni studio T, ni studio, so kiniita T tayari hiyo ni brand umeibeba. So T inashirikiana na BM Records sasa hivi mm -hmm. tunafanya kazi, niko Nairobi sasa mm-hmm. hivi nafanya kazi zangu Nairobi mm -hmm. nimekuja kusaidia talenti za Nairobi pia. Hey, eh, wazi yeah. Karibu Nairobi. Asante sana. Baridi umezoea? huku at least, lakini Nairobi we siwezi zoea. Ah, sasa achana na baridi hapa macha. Mm. Kule Nairobi umezoea? Ah, hiyo siwezi zoea, ni kali sana. Hmm. Eh, kuna baridi. Duve unalala ngapi? Hai, mimi mwenyewe navaa nguo kama nne alafu nijifunike sasa na maduve kama mbili yani. Ndio hapo sasa. Mm. Hata nilipokuja siku za kwanza ilikuwa hivyo. Mkubaya. Wewe kama kama T Naam. kama producer T Naam. wa T Hits Naam. Hebu tuambie uzuri wa kukuwa na awards kama hizi. Awards, awards, awards zina, zinapea wasanii motisha. mm -hmm. ukikuwa nominated hata usiposhinda, lakini ile kukuwa tu nominated inaonyesha like ni bidii fulani umeifanya mm. wasanii wapo wengi mm. lakini mbona wewe ndio kuwe nominated exactly. sasa inamaanisha ni bidii fulani umeionyesha ama mm. umeifanya kiasi cha kuwa umekuwa recognized mm. na inapea morali mm. inapea wenye wamekuwa nominated waendelee kufanya vizuri na wenye hawakukuwa nominated mm. waendelee kufanya bidii ili next time pia wakuwe nominated so mm naweza taka awards zikuwe sana ikiwezekana hata kila kaunti mm -hmm. inasaidia sana na itainua zaidi, lakini kuna zingine huwa zinaanzishwa alafu along the way zinaishia mahali. I think ni mikakati, hawaikangi vizuri mikakati mm. sababu awards sio kitu cha kuamka na kufanya tayari mm. lazima uwe na mipangilio na uwe na vision fulani mm. uh, so wengi wao wanakurupuka wanafanya mm. labda wameona opportunity mahali, lakini ukiwa na mpangilio na vision mm niko sure utakuwa una target kule mbele zaidi mm. hautafanya tu naiishe naishie hapo. Na kwenye ufanyaji wako wa kazi naam, mtu afike kwa studio mahali unafanya kazi na bajeti kama ngapi, jipige jitombie hapa ndo msanii pale nje mm. afanye bidii. Watakani, watakani bei budget sijakwambia usiseme bei eh. budget kuanzia hapa mpaka hapo, kija hapo hatuwezi ah, oh, oh. Uh, studio hatuko gali sana, ukija from 20 to 30 hapo mm. tunaweza fanya audio kali ambayo itasikizwa ita kila mahali mm. hakuna mahali utapeleka uambiwe sijui quality yake ama sijui nini uh, mm. tunakufanyia mziki mzuri wenye utakubalika, utakubalika kila mahali mm. BM Records Nairobi mm. Dagoreti mm. sawa mm. ufike kwa wingi tufanye kazi tuzidi kuenua talanta. Hapa chini nitakuwekea Twitter handle, yes. Instagram handle na kabisa ni rahisi na Facebook kote ni T Hits T E H T H I T S hmm. kila mahali Instagram, Twitter, Facebook kila mahali hmm. ni T Hits. Ni follow tuongee zaidi, tujue tunafanyaje kazi. Nasaidia Talanta by the way. Unaweza kuwa una talanta hapo nje na ujui uanzie wapi. Hapo sasa. You so, never know. Tunakukutanisha na mtu ambaye wewe hapo nyumbani atakusaidia. Si ndio? Au sio? Anaitwa producer T kabisa. T Hits. Sawa. Till next time. Shukrani.